Diyelim ki bir cismi belli bir açıyla havaya atacağız. Hızına s diyelim. Atış açımız da teta olsun. Bu videoda cismin atış açımıza ve hıza bağlı olarak ne kadar yükseğe gidebileceğine bakacağız. Ama bizim örneğimizde hız sabit olacak. Şimdi bunu yer kabul edelim. Atışımızla beraber bizim cismimiz parabolik bir hareket yapacak ve şuraya bir yere inecek. Başlangıç noktamızı 0 kabul edelim. İndiği noktadaki mesafe de d olsun. Buna benzer bir soru çözerken ilk önce ilk olarak mutlaka vektörü bileşenlerine ayırın. Hatırlarsanız vektörlerin belli bir büyüklüğü ve yönü, yönleri vardır. Bu örnekte büyüklüğü s. Yani saniyede ya da saatte kaç metre ya da kaç kilometre yükseleceğiz s. Yönü ise teta. Yani elinizde s ve teta varsa vektörü biliyorsunuz demektir. Öncelikle yapmanız gereken bu vektörü yatay ve dikey bileşenlerine ayırmak. Daha sonra bunlara ayrı ayrı bakabiliriz. Biri size ne kadar yükseleceğini verir, diğeri ise cismin ne kadar uzağa düşeceğini. Şuraya şimdi vektörü büyük bir şekilde çizelim. Vektörün büyüklüğü s değil mi? O zaman bu uzunluğa s diyelim. Şuradaki açı ise teta. Vektörü yatay ve dikey bileşenlerine ayırmak için bir üçgen çizeceğiz ve temel trigonometri oranlarını kullanacağız. Göstereyim. Bu zeminimiz. Üçgeni oluşturmak için bu okun ucundan bir dikme indireceğim. Dikey bileşenimizin uzunluğu ya da büyüklüğü işte bu kadar. Yani bu bizim dikey hızımız olacak. Bunu S6V olarak göstereyim. Üçgenin bu kenarı ise yatay hızımızı gösterecek. Yani yatay düzlemdeki hız vektörümüz. Hız vektörü dediğimde hız ve hızın yönünü kastediyorum. Hız tek başına hız vektörünün sadece büyüklüğünü gösterir. Yani yatay hız bu kenarın büyüklüğünü verir. Bunun kaç olduğunu bulmak için temel trigonometri bilgilerini kullanacağız. Bu bir dik üçgen değil mi? Bu da hipotenüs. Sinüs karşı kenar bölü hipotenüstür. Kosinüs de komşu dikkenar bölü hipotenüs. Tanjant da karşı dikkenar bölü komşu dikkenar. S ve teta'yı biliyoruz farz edelim. Yatay ve dikey bileşenleri bulmaya çalışalım. Dikey bileşen ne olur? Dikey bileşen bu teta'nın karşısıdır. Hipotenüsün S olduğunu biliyoruz. Sinüsü bulmak için o zaman hipotenüsü ve karşı dik kenarı kullanmamız gerekiyor. Teta'nın sinüsü Dikey bileşenleri yeşille yazalım. Teta'nın sinüsü eşittir. Karşı dik kenar, yani şu kenarın dikey hızı, bölü hipotenüs, yani s. Hız vektörünün dikey bileşenini bulmak için eşitliğin iki tarafında s ile çarpalım. Yani s çarpı teta'nın sinüsü eşittir hız vektörünün dikey bileşenine. Dikey bileşen için de aynı şeyi yapacağız. Ama bu sefer sinüsü kullanmayacağız tabii ki. Burası komşu dikkenar. Kosinüs komşu dikkenar ve hipotenüsle hesaplanıyor. Yani teta'nın kosinüsü eşittir komşu dikkenar yani yatay hız bölü hipotenüs. Yani bu kenar olan s. Yatay hızı yani hız vektörünün yatay bileşenini bulmak istiyorsak her iki tarafı da s ile çarparız s çarpı teta'nın sinüsü yatay bileşene eşittir. Artık yatay düzlemde hangi hızla hareket ettiğimizi biliyoruz. s çarpı teta'nın kosinüsü. Dikey düzlemde de hızımız s çarpı teta'nın sinüsü. İki bileşeni de bulduğumuza göre artık cismin ne kadar süre havada kalacağını da hesaplayabiliriz.